Hola, son Belén Tajes, eh, son cantante, son música. Nací en Argentina, pero me criei en Galicia desde os seis anos. Veño da música tradicional, aínda que me gusta, son moi ecléctica e me gusta probalo todo, entonces agora pues, estou en varios proxectos, eh, de folclore, de rock psicodélico, de pop e, e aparte pues, teño o meu proxecto persoal onde vou investigando as miñas músicas e sacándoas como podo adiante. <laughs> Pois na miña escola eh, a asignatura de música non chegou hasta mm, moi tarde, entonces na escola non tiñamos en sí unha clase de música, non? Eh, e de feito quen fixo despois esa, esa asignatura pois non, non nos inculcou demasiado amor pola música, entonces eu todo da música me sae do que escoitábamos na casa e da sorte que tiven de que as miñas abuelas cantaban e quizáis esa parte me marcou moitísimo despois sí que accedín pois, a actividades extraescolares e fun eh, foi, fun unha nena gaiteira que da típica asociación de veciños que ten clases de, de música, de solfeo e tal e a raíz dali eh, pois o meu profesor de gaita eh, nos iniciou a meu irmán e a min eh, pois no conservatorio e nos fixemos un pouco máis esa carreira de, de, de músicos E bueno, tamén tiña o meu abuelo era gaiteiro, entonces tiñamos esa marca moi presente. Na escola, mmm, si sí recordo que ás veces viñan ao fin de curso algúns músicos como para facer un fin de curso, pero non se lle daba tanta importancia ao papel da música como elemento educativo. Si sí que voto en falta na miña infancia esa parte da música relacionada ca, ca educación. Eu creo que entre a primaria e a secundaria hai un salto moi importante porque a primaria é unha educación como máis dirixida, máis centrada na clase, no global, e entonces os nenos e as nenas pois eh, reciben moitos estímulos e están moi dirixidos, non? Pois pola súa tutora ou tutor ou polas clases e tal. Unha vez que chegamos a, a secundaria, é verdade que temos moitísima máis liberdade para, para escoller o que nos, o que nos gusta, no? o que nos fai vibrar, E a veces esa parte nos desvincula moito pois das nosas músicas, do que do que nos nace e, e, e nos iniciamos máis en outros estilos, no? Quizáis o estilo da música urbana, o rap, eh, non sei, músicas que o mellor están máis de moda e que teñen menos mm, calidade para o meu gusto, sobre todo, isto é moi subjetivo para mí, hai música <laughs> comercial con moita calidade, pero quero dicir, cando hai ese salto entre primaria e secundaria, é como que hai tanta información a que acceder que ás veces nos perdemos un pouco en ese vacío de estímulos. E entonces quizáis mm, molaba pois iniciarnos en grupos, en tocar xuntos, en facer bandas, e baixo o meu punto de vista me parece un, en, en cantar en coros, me parece un lugar maravilloso para medrar, seguir medrando na música, a acceder a grupos, bandas, asociacións que nos fagan tocar e cantar xuntas e xuntos. Sí, bueno, como, como música sí que colaboro habitualmente en, en, en coles porque bueno, estou ligada a proxectos de, de, de danza e de músicas infantís, entonces solemos ir moito aos coles para, para bailar, para ensinar, para pasalo ben, vaya. E despois deste ano sí que tiven eh, a sorte de, de que me chamaron para mm, titorizar un grupo dende o Quero Cantar, que é un proxecto da Diputación da Coruña, e, e este grupo englobaba rapaces e rapazas eh, pois que, que cantaban e facían música en galego por primeira vez e fomos a, a gravar a un estudio e preparamos a letra da canción eran de varios coles diferentes, eh, diferentes e tiven a ocasión de acceder no, ao seu mundo de alguna forma e me pareceu unha idea moi integradora e, e moi bonita para levar a cabo. Entonces, non, non, habitualmente non colaboro cos coles pero, e eu son, son mestra, entonces eh, non me dedico a eso, pero, pero me gusta estar moi en contacto con coa base da, da educación, porque é de ali de donde mm, van sair as músicas e os músicos que, que teremos no futuro e, e, e é imprescindible eh, prestarlles atención, botar a orella as, ao que queren transmitir eles e compartir ese mundo con eles. Non? Me parece que eles, eh, os, os nenos e as nenas deberían ter acceso mm, directo non ao mundo musical eh, dende ben pequenos, entonces que o continúen e que se fomente ese, esa proyección musical me parece importantísimo, sobre todo desde, la escuela. Sí, estamos estamos un momento el que la música está cambiando moito de soporte, entonces puedes escuchar música en distintas plataformas o puedes ver música en distintas plataformas y es muy accesible. Em, cosa que me parece importantísima que se democratice eh, y se haga a música un, un consumo diario non de, de música, pois o Spotify ou calquera outra plataforma e accedes a músicas en todos os idiomas, de todos os estilos, non? Na miña música, en este caso concreto, no meu proxecto sí que o mellor, mmm, cando eu fago música, eh, atraio a xente que ten a miña mis, mesma idade ou, ou quizáis un pouco maior, quizáis o meu ran, franxa de idade é un pouco, pois, mmm, dos 25, 60 anos, non? Onde está o grosso quizáis é, pois eso, entre os 30 e os 40. Eh, sí que ás veces fago o exercicio de actualizarme e poder facer músicas pois eh, que enganchen a, a xente máis nova. entonces sempre me gusta eh, compartir músicas ou construir músicas con xente máis nova que a min, porque tamén iso me permite ver as súas novas per perspectivas e acceder a un público que, que é máis novo a min e, e enriquece moitísimo. Creo que é fundamental para os artistas eh, e os músicos, as músicas, estar sempre en contacto co, coa xente máis nova porque son quenes traen a novidade e quenes nos van a escuitar no futuro. entonces hai que cultivar moito a, a audiencia que che, que che escuita. Eu antes de nada quero facer, pues, fagolles unha ola a xente da comunidade educativa que tira pola cultura, e que fai chegar a cultura e eh, a música tamén a, a escola. Me parece que, mm, sobre todo, como, un, como parte do currículum extra educativo. Entonces me parece que teñen a, a máis do, da súa carga lectiva, digamos, de, de asignaturas básicas, que ademais busquen proxectos para levar a cultura ás aulas, me parece fundamental e, e algo que admiro moitísimo. Gustaríame tamén enviar a mensaxe de que é moi necesario estar actualizado, de ser profe e estar actualizado con respecto aos teus alumnos, non? o teu alumnado, eh, saber o que escoitan e non simplemente levar á escola o que nos parece a nós desde as nosas orellas de adulto eh, o que lles vai lles vai gustar ou que a min me gusta e, e, e yo traslado aos alumnos. Creo que fundamental manterse actualizado e sempre revisar pois as, as vanguardas, no? o que está acontecendo agora e leválo á clase, porque mm, é a forma máis directa de enganchar o alumnado de, de cultivar eh, pois eh, amor por, pola música, pola poesía, pola cultura. entonces cantas máis propostas actuais que sucedan agora, canta máis música eh, que está efervescente agora, eu creo que, que, que é fundamental tamén é fundamental <laughs> ensinar, ensinar eu que sei, pois, o, o, a música de, dos Beatles ou músicas que xa non están tan de moda. Pero creo que como profesorado, o profesorado ten que actualizarse e ten que levar propostas que, que estean saindo agora. Non, non hai que quedarse nos, nos clásicos, hai que, hai que profundizar moito no que escuita a rapazada e adaptarse tamén ao que a orella da rapazada. Pois unha aperta moi grande, por favor, seguide facendo música, compartidea, cantadea, bailadea e vémonos e escoitámonos o son da nosa música. Música